Para competição, a cabeça tem que estar tá muito boa, tem que estar tá bem focado, tem que saber o que pensar, quando pensar. É muito comum a gente errar um salto. É muito difícil fazer toda a série perfeita. Quando você erra um salto, eu posso me dar o direito de pensar desse salto por 30 segundos. Não mais que 30 segundos e fazer melhor o próximo, e fazer melhor o próximo. E eu acho que isso aí é um, é um paralelo, né? uma analogia com a, com a vida. O grande diferencial do César como atleta é a cabeça dele. Ele é um atleta muito inteligente, controla muito bem as emoções, muito competitivo, nos satisfaz com pouca coisa. Né? Ele está sempre buscando o melhor dele e tem uma percepção corporal também fantástica, né? ele sente muito bem o movimento. Ele é muito constante, difícil você ver ele errar. chegou muito bem, trabalhou com amplitude, subiu bem, bem o ângulo, a entrada excelente. Não seria todo treinador hoje que selecionaria uma criança com meu biotipo, porque nessa época eu não era flexível, eu não era muito, eu não pulava muito alto, eu não era do, dos mais corajosos, então assim, tinha um, um fator que era muito importante, eu gostava muito muito mesmo, de, de estar na piscina. Então isso foi fundamental, porque eu estava ali todo dia, a frequência, muita intensidade. Isso me tornou um atleta profissional. Meu objetivo é estar entre os 10 melhores, porque eu não sei. Vai ter ano que eu vou estar entre os dois, como já fiquei. Eu fiquei, fui segundo no ranking mundial, mas também teve anos que eu fiquei em vigésimo. Mas o objetivo é sempre ficar entre os 10. E nesses últimos 15 anos, quase sempre deu. Eu comecei com 9 anos. Estou há 25 anos saltando, até hoje, ininterruptos. Primeiro, o atleta tem que entender que tem que gostar de treinar e não tratar como um martírio. Você tem que sentir prazer. Quando a gente entende a ideia de ser atleta de verdade, né, você vai começar a abrir mão de um monte de coisas e isso tem que ser natural. Você tem que sentir dor, tem que acostumar com dores. É no treinamento, no dia a dia, que a gente se esforça, é difícil muitas vezes acordar cedo, tá cansado, tá com dores, tá, não tá disposto, não tá afim. que é, é um terço do que eu já treinei. E aí, com os anos, os anos foram passando, comecei a diminuir lá e aumentar aqui, para poder aguentar tantos anos. Se você pegar a idade da galera toda dos saltos, você vai ver que são poucos jogando a faixa dos 30 anos. E para chegar nisso aí, foi muita conversa com treinadores, com preparadores físicos e todos eles batendo na mesma tecla. Mantenho o físico. Se eu tiro a academia e fico só com saltos, rapidinho eu machuco. Fui pro Rio em 2009 para treinar e ficar lá até 2016, mas em 2013 ah, eu tive que sair, né? a piscina foi fechada. Uma cidade como o Rio que realizava as Olimpíadas, era interessante que ela deixasse um legado, uma piscina para preparação e pós, né? Só que não aconteceu. A gente teve que se realocar. Um momento bem delicado da minha carreira. Não sabia o que eu ia fazer com a esposa que também estava lá no Rio. E mudar todo um planejamento, não só meu como dela, de vida. Eu senti as consequências desse, dessa mudança na piscina. eu escolhi aqui Athens porque a, a estrutura daqui é muito boa. Treino ali e vem direto pra cá malhar. Sem contar que andando um pouquinho mais, aqui 5 minutos, nós temos ah, o refeitório da universidade. Então nesse raio aqui eu tenho praticamente tudo. esse é um grande diferencial, eu não preciso me deslocar para uma academia que está 20 minutos daqui e eu moro também muito perto uma hora cinco minutos. Então, para mim foi muito importante essa, essa distância entre tudo, tudo que eu preciso fazer. vim para cá por, pelo Dan, pela, porque é muito importante, né? O treinador, no treina, na, na preparação, em tudo. E como eu já era amigo dele, já tinha cinco anos de amizade aí. He came here to train with one of my athletes, Chris Cowell, who was a two-time Olympian in 08 and 12. And they got to be friends when they were out in, in the Grand Prix circuit and, the World Cup. So we just started a friendship. And then the next year he decided to come back here. So we worked really well together. And when they were closing down the pool in Rio, He didn't have a place to train. I needed an assistant coach. And so I said, come to Athens, train with me, and help me coach my team. Everything worked out great. A Laura durou três anos de treinamento juntos aqui. Eu vi o tanto que ela treina, o tanto que se dedicou para isso. E agora é a hora da verdade. torcer para que dê tudo certo, que a última competição seja no Brasil, né, e não aqui no Olympic Trials. Getting to train with Cesar in the last two years, I feel like I've learned a lot from him about how to work hard and prepare for big competitions, so it's been really great to have him. It's a great example for my divers and uh, very, very coachable. So when you ask him to make a change or to do something, it's always, you know, he always does it, makes it really well, and uh, no complaining. pushing down and getting in and out of that twist. still think you're coming off a little bit like this instead of getting up here. All right, let's move on. Meu salto não é um salto com muito grau de dificuldade. Mas eu tenho uma boa entrada em compensação. Então eu treino essa entrada próximo da perfeição para que minha nota seja mais alta do que a dos caras que têm um salto mais difícil. Então, de repente, eu não consigo fazer um triplo e meio pontapé. Mas eu consigo fazer um duplo meio pontapé para 9, para 8,5, 9, com uma entrada bem bonita. Então, eu vou investir nisso. Ele é um atleta muito elegante, né? Apesar do, do salto ser super difícil, de você ter que estar tá fazendo a sua força máxima ali, ele consegue fazer todo esse esforço e passar uma leveza, passar uma elegância. São poucos atletas que têm essa característica que ele tem. máximo de detalhe que eu posso chegar no meu, meu treinamento é a bioquímica. O trabalho do, com o Cameron começou já tem alguns anos. A partir dessa avaliação bem precisa do sangue em treinamento, que é o coletar meu sangue antes de treinar, depois de treinar, é, na recuperação do dia seguinte, em jejum, ele consegue avaliar o que acontece com o meu, meu corpo é, na situação de estresse do treino, do dia a dia. E a partir desses resultados eu vou usar agora na Olimpíada. O que a gente faz basicamente é um estudo esportômico, que é uma metodologia científica onde a gente procura entender as mudanças no metabolismo e na sinalização que acontece no atleta durante o exercício. O que a gente faz é ensinar ou produzir meios para que o atleta regule o motor. Ou seja, a gente dá informação do que está acontecendo no nível celular e como o organismo do atleta está respondendo a aquele estímulo. Aprendi muito com os exames. Eu chego 100% de manhã, treino. Aí ficava o treino da manhã, eu tô 40%. Aí eu descanso uma hora e meia. Eu chego para o treino da tarde, eu tô com 70%. Mas se eu descanso mais uma hora, duas horas e meia, Opa, já chegou a 95. Aí, além disso, o que, que eu como que ajuda a recuperar mais rápido? Antigamente era só o atleta e o técnico. Vai e se vira. O treinador tinha que ser o psicólogo, tinha que ser o nutricionista. Hoje não, hoje a gente entende que para chegar e competir com os melhores do mundo, tem muita gente envolvida, muito estudo científico e muitos anos de trabalho. É, a Elin é minha massagista, é uma peça importante na, na minha equipe, na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo. we found a technique that worked for athletes, and it's called sport cupping. And we're trying to just pull stuff through his pores so his body doesn't have to push it out. Massage pushes in, and the blood system handles it. Cupping pulls out. The bigger the cup, the bigger the surface area, the deeper the muscle goes. The smaller the cup, the more topical. athlete, an athlete myself, and so I've damaged a lot on my own body, and I understand um, injury. With Cesar, he's an amazing athlete, so there's just small tweaking. I feel he is as strong as he's ever been, and I would be surprised if he didn't perform at his best. Minha semana fica dividida entre Athens e Atlanta para balancear, né? Porque eu acho que é importante também ter, é, não ficar também tão distante né, lá da Sabrina. <laughs> E aí. e aí? Tudo bem? Como foi o treino? Tá bom, beleza. <laughs> Também, estamos bem. Tudo bem. Já sente alguma coisa? Tá mexendo né? não, né? Tá pequenininho, né? Daqui a pouco. Eu crescer. <laughs> A Sabrina é muito companheira, né? Ela sempre me esteve do meu lado nos momentos que eu precisei mudar e nesses últimos oito anos aí, praticamente, ela veio me acompanhando. O compromisso dos dois, assim, com relação à carreira dele, né? Porque é um ritmo de vida muito diferente, né? A gente postergou ter filho e tal. A gente tem que abrir mão de muita coisa. A pessoa que tá do lado tem que, tem que aguentar o tranco também. Ela tem que entender, não só dizer que entende. Não, eu te entendo. No caso dela, a vida profissional foi deixada de, de lado nesses últimos é, oito é, anos. A vida pessoal também, né? Ela já queria ser mãe um tempo atrás. Mas vamos esperar mais um pouquinho, só mais um ciclo olímpico. ela conseguir e agora a gente é, vai, vai conseguir realizar esse sonho também. Quando é em casa, torcida aplaude, grita, assovia, faz aquele barulhão todo. Torcida a favor é bom demais. E aí essa energia vem. We are at the Olympic Village, and I'm very excited. It's my first time, and I get to see Cesar Castro. He's going to dive magnificently. Brazil! trabalho também, né? A cabeça para poder é, me concentrar no salto e esquecer um pouco do, do que está em volta. Pelo menos fica mudo na hora da competição. Comecei a competição muito bem. Primeiro salto, 8, 8,5, beleza. Estava dentro do, da minha ideia do salto que eu posso fazer. Esse segundo salto, ele foi muito atípico, ele fugiu de tudo que eu imaginava. Eu fiz o salto, caí muito ruim, algo que eu não faço. Uma fração de segundo pensei que não ia conseguir fazer. Eu já tive momentos na carreira que deixei que o salto errado continuasse durante a competição. E Essa é a pior coisa que, que acontece. terceiro salto, falei, vamos embora, e, e aí deu certo. Consegui essa recuperação, aos poucos fui ganhando confiança de novo. Aí até que consegui, no último salto, voltar para a zona de classificação e ficar tranquilo. Eu participei de quatro Olimpíadas representando o Brasil, quatro Pan-Americanos, sete Mundiais. igualei o resultado de 12 anos atrás, em Atenas, 2004. Estava com 21 anos. Era outro César, outra estrutura. Hoje eu faço muito mais coisas para chegar no mesmo lugar que, que eu cheguei há 12 anos atrás. Entre os 10 melhores do mundo numa Olimpíada, eu não poderia ficar triste com isso, né? Eu sei que, eu sei que medalha é algo distante, mas entre os 10 do mundo sempre foi o meu plano, sempre foi o meu sonho.